Բարև ձեզ։ Անցյալ անգամ մենք սկսեցինք ուսումնասիրել Express.js-ին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք ուրեմն console-ում գրեցինք npm install express, որպեսզի այդ պրոյեկտը քաշենք եւ ավելացնենք մեր node_modules պապկայի մեջ, որպեսզի իրեն կարողանանք մեր պրոյեկտի մեջ օգտագործել։ Քանի որ մենք օգտագործում ենք ES, այսպես Xmas script module-ներ, Մենք իրեն կարող ենք քաշենք այսպես, անում ենք import express from express եւ այսպես քաշում ենք, ինքը իրականում ֆունկցիա է, ում եթե կանչում ենք, ինքը ոնց որ ստեղծում է մի հատ նոր express ծրագիր, նոր express application։ Ուրեմն այդ ծրագրին մենք տալիս ենք տարբեր օրենքներ, այս բaragայում մենք տալիս ենք իրեն մի հետ մի հատ middleware, middleware-ը հիշացնեմ, մի հատ ֆունկցիա է, որը ինչ որ գործողություն է անում, Եվ նաև կարող եք կանչել next, որպեսզի ինքը շարունակել ուսումնասիրել մնացածը։ Կոնկրետ այս պարագայում մենք ստեղծում ենք մի հատ middleware, որը կստուգի, եթե եկած խնդրանքը դեպի ինչ որ ֆայլ է, որը գտնվում է public papka-ի մեջ կամ directory-ի մեջ, եթե այո, ամիջապես ուղարկում է, եթե ոչ, Ուրեմն ինքը կանչում է տակից next, որ նշանակում է ինքը շարունակում է ուսումնասիրել մնացած օրենքներին։ Եւ այսպես օրենք առ օրենք ստուգում է, եթե գտնում է այդ մի օրենք, որը բռնում է իրեն, ուրեմն համապատասխան ֆունկցիան է կանչում եւ պատասխան է տալիս, եթե ոչ, վերջում վերադասնում է 404, այսինքն ոչ մի բան չստացվեց։ Եվ իհարկե մենք այս այստեղ ոնց որ խոդի ենք գցում, աշխատացնում ենք մեր Express ծրագրին, ասելով, որ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու 3001 պորտին։ Այսինքն այն խնդրանքները, որ, որ կգան մեր համբյուտերին, եթե հղված լինեն այս պորտին, 3001 պորտին, համբյուտերը այդ այդ խնդրանքներին կհղի դեպի մեր ծրագիր եւ մեր ծրագիրը կուսումնասի իրենց եւ համապատասխան ճիշտ պատասխանը կտա։ Այսինքն ասած կմատուցի ճիշտ պատասխանը մեր սերվերը։ Okay, մենք այս ամեն ինչը սկսեցինք օգտագործել Node-ման աշխատացնելով, իհարկե, եւ ուրեմն browser-ի մեջ եթե մենք գրենք ուրեմն localhost, որը իմ համակարգի հասցեն է, հետո n port-ը, որի վրա մեր Express ծրագիրը աշխատում է, եթե մենք հենց այդպես ուրեմն ուղարկենք, այսինքն այս խնդրանքը մենք ուղարկենք, ուղարկենք դեպի slash, դեպի ոչ մի բան, դա բռնում է այս օրենքին, չէ՞, որը մենք այս բaragայում redirect ենք անում, այսպես ասած փոխում ենք հղված այդ խնդրանքը դեպի index.html, որը երբ որ էլի վերադասնում է ստեղ, գալիս է ու տեսնում է, օ, մի րոպե, ես այդ անունով ունեմ ֆայլ public-ի մեջ, գնում է, գտնում է եւ ուղարկում է։ Այդքանը པարզ է։ Բայց ինչ է ստացվում, որ մենք մեր index.html-ը իր մեջ ունի հղում դեպի style.css։ Այսինքն browser-ը երբ որ քաշում է այդ ֆայլին, index.html-ին, ուսումնասիրում է, տեսնում է, օ, մի րոպե, մի հատ էլ ֆայլ կա, որ ինձ պետք է style.css խնդրանք է ուղարկում, հեսա էս խնդրանքը, մի րոպե, այ էս հասցեին, այ էս հասցեին, որը որը ուրեմն երբ որ գալիս է ստեղ այս middleware-ը ամիջապես բռնում է ասում է օ մի րոպե style.css անունով կա մի հատ ֆայլ մեր public-ի մեջ հեսա եւ ամիջապես իրեն հետ է ուղարկում եւ ահա խնդրեմ ամեն ինչ ստացվում է դրա համար մենք style.css-ի համար առանձին օրենք չենք գրել բայց ինքը մեկ է, մեկը մատուցվում է, ինչպես տեսնում եք, հեսա իր պատասխանը, response-ը։ Լավ։ Ուրեմն այսքան ժամանակ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ խնդրանք ուղարկենք server-ին, մենք բացում ենք browser-ը, ստեղ այս հասցեում գրում ենք հղումը դեպի որ հասցեն ենք ուզում ոնց որ path-ը ուղարկենք, օրինակ /by եւ ուրեմն enter սխմելով browser-ը generate ստեղծում էր ոնց որ խնդրանք հղված դեպի /by գնում էր մեր սերվերին, մեր սերվերի օրենքներին գալիս էր, օրինակ կպնում էր այս, ասենք, բռնում էր այս օրենքին, հետ էր ուղարկում, ասենք, այս օբյեկտին եւ ուրեմն browser-ը իհարկե քանի որ դա ստանում էր, նկարում էր էկրանի վրա։ Այդքանը པարզ է։ Հիմա པարզվում է, բայց ուրիշ ձևեր կան, թե ինչպես կարող ենք ուրեմն այս խնդրանքը ուղարկել։ Մենք կարող ենք այս խնդրանքը ուղարկենք հենց կոդով, կոդի մակարդակի վրա։ Ինչպես։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ file public-ի մեջ, եկեք կոչենք իրեն script.js եւ եկեք ընդամենը անենք console.log hi։ Այդքան բան։ Հղեմ դեպի իրան մեր index.html-ից, ահա խնդրեմ։ Այսինքն նույնպես ինչպես որ browser-ը նախ եւ առաջ քաշում է style.css-ը, հիմա նաեւ կքաշի script.js։ script.js-ը ընդամենը file է, text file, textային file է, նույնպես ինչ որ style.css-ը կամ մեր index.html-ը, որը ուրեմն կմատուցի մեր սերվերը դեպի դեպի browser browser-ը երբ որ ստանա JavaScript-ին, ինքը ամիջապես իրենք աշխատացնի եւ մենք պետք է որ console-ում տեսնենք high, այսինքն հիմա եթե ես ուրեմն գնամ Ահա, խնդրեմ։ Ուրեմն ինչ ստացվեց դե, եթե console-ը բացենք, տեսնում ենք, որ ստեղ կա hi, այո, այսինքն մեր JavaScript-ը աշխատեց, իսկ ինչ կատարվեց։ Ուրեմն երբ որ մենք գրեցինք, ուրեմն localhost 3001, խնդրանք գնաց դեպի դա, դեպի slash, չէ, որը բռնեց այս այ մեր այս առաջին օրենքին։ Քանի որ մենք redirect արեցինք in this HTML, redirect նշանակում է ոնց որ հասցեն մեր խնդրանքի փոխում ենք եւ նորից կրկնում ենք եւ ինքը նորից կրկնելու ընթացքում ասում է օպ մի րոպե այդ հասցեն ես գիտեմ ինքը ոնց որ public-ի մեջ է եւ վարկում է այդ ֆայլը ուղարկում է եկավ հասավ ստեղ մեր browser-ին մեր browser-ը իրեն ուսումնասիրեց եւ ասեց օ մի րոպե հղում կա դեպի style.css գնում է քաշում է իրեն եւ հղում եւ իհարկե երբ որ քաշում է իրեն հետո այդ style-ը կարդում է եւ նենց անում որ DOM-ը ոնց որ բռնի այդ այդ ձևին հա հետո միատել script.js-ն է ուրեմն քաշում եւ իրեն աշխատացնում է եւ դրա համար մենք console-ում ստանում ենք hi։ Կարևոր է հասկանալ, որ ուրեմն IS script կոդը աշխատում է browser-ի մեջ, իսկ index.js-ը IS կոդը աշխատում է node-ի մեջ, այսինքն սա մեր back-end կոդն է, իսկ IS3-ը index.html, script.js-ը եւ style.css-ը մեր front-end կոդն են, այսինքն այս սրանք աշխատում են browser-ի մեջ, Իսկ սա աշխատում է որպես server node-ի մեջ։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք script.js։ Ուրեմն const console.log անենք։ Եկեք ուրեմն հենց այս կոդից, որ ելի եմ ասում, աշխատում է browser-ի մեջ։ Հետ ուղարկենք խնդրանք դեպի server, որպեսզի ստանանք ինչ որ մի բան։ Ինչպես կարող ենք ուրեմն խնդրանք ստեղծենք դեպի server կոդով։ Նայեք, ստեղ գրում ենք fetch Վերջին ուղարկում ենք հասցեն դեպի դեպի ուր ենք ուզում մեր խնդրանքը ուղարկենք։ Եկեք ուղարկենք դեպի by, սա վերադարձնում է խոստում, դա then, որը կվերադարձնի մի հատ պատասխան, resp։ Հիմա, քանի որ ուրեմն մենք ստանում ենք JSON, մենք նախ եւ առաջ պետք է այդ JSON-ը կարդանք, հենց որ կանցնենք resp.json, որը վերադարձնում է մի հատ ուրիշ խոստում, որին մենք կանենք դա then, որը մեզ կվերադարձնի իրական պատասխանը, որը կլինի հենց այն օբյեկտը, որը բայը հետ է ուղարկել։ Իսկ բայը ի՞նչ է մեզ հետ ուղարկելու։ Հետ է ուղարկելու այս օբյեկտին, չէ, որի մեջ կա name Joe։ Հենց որ եկեք տպենք Joe։ Ինչպես ենք դա անում։ Անում ենք alert resp.name։ Այս ֆենս։ Okay, եկեք սա աշխատացնենք։ Խնդրեմ, տեսա՞ք, տեսանք Joe։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ <coughs> Եթե մենք ուրեմն network-ը էլի ուսումնասիրենք, Նախ եւ առաջ մենք իհարկե քաշեցինք, ուրեմն խնդրեցինք երբ որ հասցեում, բրազրի հասցեում գրեցինք localhost 3001, ինքը ուղարկեց խնդրանք դեպի դա եւ մեզ հետ ուղարկեց index.html-ին։ Index.html-ը իր մեջ ունի հղում դեպի stat.css եւ script.js, չէ՞։ Նենց որ ինքը քաշեց stat.css-ը եւ քաշեց script.js-ը։ Script.js-ը, քանի որ կոդ է, ինքը աշխատացրեց իրեն, չէ՞։ Ինքը աշխատացրեց այդ կոդը, իսկ այդ կոդը ինչ արեց։ Ստեղծեց մի հատ HTTP խնդրանք հղված դեպի /by։ Բամ մի րոպե, բամ մնացած հասցեն, բա localhost 3001 ինչի ստեղ չենք գրել։ Նու այդ կարելի է ենթադրել, այսինքն ինքը հասկանում է, որ եթե այդ մնացածը չենք գրել, ուրեմն ենթադրում ենք այդ հասցեն նկատի ունենք։ Դրա համար այդ ամեն ինչը պետք չի գրել, ընդհանրապես կարելի է գրել /by այսինքն հիմա եթե մենք գանք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, ինքը մնացածը մի րոպե Ինչպես տեսնում եք, ինքը մնացածը կպցնում է slash by-ին եւ ստացվում է, որ մենք ուզեցի մի հատ խնդրանք ուղարկեցինք localhost colon 3001 port-ին slash by, որը մեզ վերադարձրեց այս object-ին, հա, այս այս JSON object-ին, որը միջև եկավ հասավ մեզ, եկավ հազավ 1, քանի որ մենք ստեղ ուրեմն կարդացինք իրեն, ինքը արդեն object է եւ այդ object-ից մենք ասացինք .name եւ ստացանք Joe Այսինքն, ելի եմ բացատրում, որ մենք browser-ի միջոցով կարող ենք խնդրանքներ ուղարկել դեպի server։ Մի վարիանտը, թե ինչպես կարող ենք ուղարկենք browser-ին խնդրանքներ, դա գրել հենց հասցեում, հենց այստեղ գրել by, որը կստեղծի մի հատ խնդրանք, ուղարկի server-ին, կվերադառնա ու browser-ը ավտոմատիկ, եթե մենք տենց ենք անում, ինչ որ ստանում է, գցում է էկրանի վրա։ Այդ հասկացանք։ Բայց մենք նաև կարող ենք ստեղծենք մի հատ կայք, սա կայք է, նո, այդ անհետաքրքիր կայք է, բայց դա դե կայք է, որը ունի HTML, ունի CSS եւ ունի JavaScript եւ այս բaragայում այդ JavaScript-ից մենք ստեղծում ենք կոդով մի հատ ուրիշ խնդրանք դեպի մեր server, որը խնդրում է ինֆորմացիա buy-ի մասին, որը մեզ վերադարձնում է JSON object-ը, որի մենք արթում ենք եւ իր մեջի name-ին alert ենք անում էկրանի վրա։ Հիմա իրականում մենք այդ այդ անունը ինչ ասես կարող ենք անենք, կարող ենք նկարենք էկրանի վրա HTML-ի մեջ, եթե React-ը օգտագործում կարող ենք ավելացնենք մեր state-ին, եւ այլն եւ այլն։ Այդ արդեն մեր որոշումն է։ Okay, հուսով եմ այսքանը པարս էր։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք այդ մեր խնդրանքին, այս buy խնդրանքին։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, այո, գնաց դեպի այս հասցեն, չէ, այդ նորություն չի, բայց տեսնում եք ստեղ գրածա get։ Ինչ նկատի ունեն get։ Պարզվում է ուրեմն մեր HTTP խնդրանքները կան տարբեր ձևերի, հա։ Կան HTTP խնդրանքներ, որոնք որ ուզում են, որ server-ը ինչ-որ մի բան ուղարկի, Այդ դրանք հիմնականում կոչվում են HTTP GET խնդրանքները։ Բայց նաև կա HTTP POST խնդրանքներ, որոնք որոնց մենք դեռ չենք տեսել։ Post-երը հիմնականում այն ժամանակ են օգտագործում, երբ որ կլիենտը, browser-ը, ինչ որ ինֆորմացիա ուղարկում է դեպի server։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ միջև հիմա մենք server-ից ուզում ենք տարբեր բաներ, ուզում ենք file, ուզում ենք JSON, ուզում ենք text, Հիմա մենք նենց կանենք, որպեսի կլիենտից, browser-ից մենք ինֆորմացիա ուղարկենք դեպի մեր server-ին։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Անում ենք հետևյալ ձևով, նայեք։ Ուրեմն ստեղ եկեք ինչ որ route հորինենք, եկեք, չգիտեմ, hi օրինակ եւ իրեն ուղարկենք մի րոպե, այս ամեն ինչը ճնճում ենք, որպես երկրորդ պարամետր ուղարկում ենք մի հատ object։ Ստեղ գրում ենք method get, uh, post, ոչ թե get, այլ post։ Հիմա ինչու նենց է ստացվում, որ եթե մենք կոնկրետ այս ամենը չենք գրում, by default ինքը ոնց որ get-ը օգտագործում։ Այսինքն եթե մենք կոնկրետ չենք ասում post օգտագործի, fetch-ը հիմնականում get է օգտագործում։ Դրա համար մենք ընդհանրապես ասում ենք fetch by ու ինքը աշխատում է get-ով, չէ՞։ Բայց եթե post ենք ուզում, պետք է անպայման ասենք դա։ Հետո ստեղ գրում ենք headers, գրում ենք content, ոպ, type Քանի որ JSON ենք ուղարկելու, եկեք գրենք ստեղ application JSON եւ մեր JSON-ը, որը դնում ենք body-ի մեջ։ Ուրեմն ստեղ անում ենք json.stringify եւ ինչ ուղարկենք, ինչ ինֆորմացիա։ Եկեք ուղարկենք name mic։ Ինչու՞ չէ։ Okay, այսքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում ստեղ, որ մենք ուղարկում ենք server-ին դեպի այս հասցե հղված Այս object, այս JSON-ը, հա, content type-ը որոշում է թե ինչ տիպի ինֆորմացիա ենք մենք ուղարկում, չէ, եւ method-ը որոշում է ինչ տիպի խնդրանք է, նա get է, թե post է, այս բaragայում նա post է, չէ։ Okay, դե եկեք ուրեմն համապատասխան ուրեմն օրենք գրենք server-ի կողմից, որպեսզի ուրեմն ստանանք կամ ընդունենք այս ուրեմն փաթեթը, հենց որ մտնում ենք index HTML-ի մեջ եւ հիմա գրում ենք հետեւյալը, նայեք, app. ոչ թե get, այլ post։ Հետո գրում ենք օրենքը, բուպ, չէ, եւ գրում ենք ֆունկցիան, որը կընդունի այդ այդ արդյունքը։ Ուրեմն գրում ենք ստեղ request եւ response եւ ստեղ օրինակ ինչ որ կոդ ենք գրում, որը կընդունի կամ կկարդա այդ ինֆորմացիան եւ ինչ որ մի բան կանի։ Եկեք ընդհանրապես այդ ինֆորմացիան տպեք էկրանի վրա եւ ուղարկենք հետ, այսինքն request.send, ամեն ինչ լավ է, ամեն ամեն ինչ լավ է։ Ինչ որ sense մի բան։ Okay, բայց ոնց կարդանք այդ ինֆորմացիան։ Միթե հեշտ է, միթե մենք կարող ենք sense անենք rec.body։ Տեսնենք rec.body եթե կարդանք, ինչ ինչ կտեսնենք էկրանի վրա։ Եկեք փորձենք։ Ուրեմն եկեք սա աշխատացնենք, գանք ստեղ։ Օ, ինչ եղավ ստեղ rectascent is not a function. Ինչ։ Հա, right? Response ստացանդ։ Res. Ուփ, response ստա, կնեք, պատասխանին ենք մենք ուղարկում։ Իմ սխալներ։ Ուրեմն refresh ենք սա տալիս։ Եվ ստանում ենք undefined։ Oh-oh։ Hmm, դա էլ չեղավ։ Բա ոնց կարդանք այդ ինֆորմացիան, այս ինֆորմացիան, որը մենք այստեղ ուղարկել ենք, այս ինֆորմացիան ոնց կընդունենք։ Բարձում է այդքան էլ հեշտ չի։ Մենք պետք է անենք հետևյալ բանը, նայեք ստեղ։ Մի հատ գրեմ, հետո կբացատրեմ։ uh, rec.on data մի րոպե հետո rec.on and հետո նոր այդ ժամանակ մենք անում ենք sense բան եւ արդեն կարելի է console.log անել data-ին։ Տեսնենք իմ գրածը ճիշտ է թե չէ։ Հիմա եթե star refresh անենք եւ գանք ստեղ, տեսնում ենք այս JSON-ը։ Բայց այդ JSON-ը պետք է parse անենք։ Մենք նենց run մենք json.parse data, որպեսզի ստանանք այդ object-ին, const obj Եվ հետո անում ենք obj.name, get name, որպեսի ստանանք Mike։ Այմա եթե refresh անենք, ստեղ պետք է որ տեսնենք Mike։ Ահա, վերջապես։ <gasps> Հու, ես ինչքան կոդ եմ գրել։ Եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն ստեղ ստեղծել եմ <clears throat> փոփոխական, որի մեջ կա դատարկ տեքստ, հետո ես ուշ ավելացնում եմ մի հատ event handler մեր request-ին, մեր խնդրանքին, որովհետեւ երբ որ data-ն սկսի գալ, մենք սկսենք իրեն կարդալ եւ քիչ-քիչ կպցնել մեր data-ին։ Կպցնում ենք, կպցնում ենք, հետո մենք նաեւ ավելացնում ենք end event-ին, այսինքն երբ որ ավարտվի այդ գալը, այսպես ասած, կկանչվի այս ֆունկցիան, որը ինչ է անում, այդ հավաքված data-ն, որը text է, JSON parse է անում, որպեսի վերածի head դեպի object եւ նոր այդ object-ից ստանում ենք անուն եւ նոր հետ ենք ուղարկում ամեն ինչ լավ է։ Հմ, ագին կոդ գրեցինք ստեղ։ Միգուցե ավելի հեշտ վարիանտ լինի։ Միգուցե այս ամեն ինչը կարողանանք վերացենք ինչ-որ middleware-ին, որպեսզի այս ամեն ինչը middleware-ում արվի ամեն ամենասկզբից եւ այդ data-ն, այդ արդյունքը, որ մենք ստանում ենք, միանգամից կպցնենք request-ի body attribute-ին կամ բանալին, ու ստեղից ընդամենը ասենք rec.body ու ստանանք այդ object-ը, որը մեզ ուղարկել են։ Լավ կլիներ, չէ՞ որ տենց լիներ բաժում է, express-ը մեզ տալիս է հենց այդպես middleware։ Մենք կարող ենք անենք app.use express.json։ Բա, հիմա ստեղ ստեղից մենք կարող ենք անենք ընդհանրը, եթե ուզում ենք անունը տպենք, ընդհանրը ասում ենք request.body.name։ Եկեք էս ջնջենք, նայեք, ստեղ, նայեք, ինչ ինչքան մեր կոդը փոքրացավ։ Ա, հիմա եթե մենք refresh տանք ստեղ, բուպ, Տեսնում եք, ստեղ տեսանք mic։ Հավեսա, չէ՞։ Արդեն սկսում եք տեսնել, թե Express.js-ը ինչքան դետալներ ունի, որոնք որ օգնում են, որ ոնց որ մեզ ծրագրավորել Node.js-ի մեջ։ Առանց իրեն բավականին դժվար է ստացվում, որտեվ այդ այդքան կոդ մեզ պետք կլիներ գրել, բայց Express.js-ը ոնց որ այդ սա հարցը լուծում է։ Okay, շատ լավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք հնարավորություն եւ ստանալ ինֆորմացիա մեր սերվերից եւ նույնիսկ ուղարկել ինֆորմացիա դեպի մեր սերվեր օգտագործելով կոնկրետ post մեթոդը, հա, HTTP-ի։ Բայց իմիջալոց կան ուրիշներ, կան delete, որը խնդրանքներ են, որոնք որ խնդրում են սերվերին, որ ինչ որ ինֆորմացիա նա ջնջի, օրինակ ինչ որ բազայից կամ ինչ որ միտեղից։ Կա put, որը հիմնականում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ կլիենտը ուզում է, որ սերվերը ինչ որ մի data, որը արդեն կա, փոխի, թարմացնի, հմ։ Նենց որ տարբեր ձևեր կան, թե ինչպես կարող է կլիենտը խոսա եւ ինֆորմացիա եւ ուղարկի եւ քաշի սերվերից։ Եվ ուրիշ օրինակներ մենք կտեսնենք ապագայում, բայց հույսով եմ այսքանը པարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ